मुझे नींद आती नहीं है अकेले ख्वाबों में आया करूं नहीं चल सकूंगा जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिसे मैं था